Ça a été un temps merveilleux pour moi. And as my I think it's been a wonderful time for you. <laughs> Et bien que mon français est très médiocre, je, pense que ça a été également pour vous un bon temps. Amen. As we close our uh, messages this evening, alors que nous euh, terminons euh, les messages ce soir, nous arrivons à la fin de cette progression que je vous avais décrite. We are saved by grace in the gospel. Nous sommes sauvés par la grâce par l'évangile. And we obey God because we've been saved by grace. Et parce que nous avons été sauvés par grâce, nous obéissons à Dieu. Mais il y a plus que nous avons besoin de faire dans notre vie. Et donc aujourd'hui nous allons parler de la sagesse. Si la prochaine génération demeure fidèle dans la prédication de la loi et l'évangile, Alors nous pouvons rendre grâce à Dieu. next Mais la prochaine génération aura besoin de plus. Pour pouvoir survivre et de bien réussir au 21e siècle. So let me ask you again this question. Alors laissez-moi de nouveau vous poser la question. What do the scriptures principally teach? Qu'est-ce que les écritures enseignent principalement? Les écritures enseignent principalement ce que l'homme doit croire par rapport à Dieu et quel devoir Dieu requiert de l'homme lorsque nous parlons de la sagesse, Nous sommes à l'intérieur de ce que Dieu requiert de l'homme. Which C'est-à-dire que nous sommes encore à l'intérieur de ce que l'Écriture nous enseigne. Alors ouvrons la parole de Dieu dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1. Et nous allons voir euh, que Paul dans cette section prie pour que les Colossiens reçoivent la sagesse. verses and Nous allons lire les versets 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. si nous connaissons la volonté de Dieu, qui est consignée dans la parole, Wisdom will help us to walk in a manner worthy of the Lord. La sagesse sera ce qui nous permettra de marcher d'une manière digne du Seigneur. It will help us to obey the will of God. Elle nous permettra d'obéir à la volonté à la volonté de Dieu. If we desire to fear God and keep his commandments. Si notre désir est de craindre Dieu et de garder ses commandements, then we need wisdom. Alors nous avons besoin de la sagesse. To help us in situations that are not as clear as simple commands. Pour nous aider dans des situations où il n'y a pas de commandement très clair. So this evening I want to ask two questions. Alors ce soir, je veux poser deux questions. First, what is wisdom? Premièrement, qu'est-ce que la sagesse? And second, How will wisdom help the next generation? Et deuxièmement, comment la sagesse aidera-t-elle la prochaine génération? So let's ask and answer the first question. What is wisdom? Alors, posons et répondons à la première question. Qu'est-ce que la sagesse? And here's the definition. Et voici la définition. Wisdom, la sagesse, is the contextual application of the will of God. Et l'application contextuelle de la volonté de Dieu. Let me repeat that. Wisdom is the contextual application of the will of God. Laissez-moi répéter, la sagesse est l'application contextuelle de la volonté de Dieu. God's will, la volonté de Dieu, with respect to man, en rapport à l'homme, is what he commands us to do and not to do. Et ce qu'il nous demande de faire et de ne pas faire. And wisdom helps us to operate within those commands and prohibitions. Et la sagesse, c'est ce qui nous permet d'opérer concrètement à l'intérieur de ces, euh, ces exigences et ces prohibitions. That's why we say that wisdom is the contextual application of the will of God. C'est pourquoi nous disons que la sagesse, c'est une application en contexte de la volonté de Dieu. Imagine a castle on a hill. Imaginez un château sur le sommet d'une montagne. Enclosed by four walls. Qui est entouré de quatre murs. The walls protect you from attacks coming from the outside. Les murs vous protègent des attaques qui viennent de l'extérieur. And they prevent you from falling out or going out and falling down the hill. Et ils vous préservent de, de tomber en, en bas de, de la montagne. The law of God is the walls of the castle. La loi de Dieu, ce sont les murs qui entourent le château. It does not move or change. Elle ne, elle ne change pas. And it prevents us from attacks from the outside. Elle nous préserve des invasions. And it keeps us from going out to the outside. Elle nous préserve des évasions. Within those walls, à l'intérieur de ces murs, that is where we exercise wisdom. C'est là où nous exerçons la sagesse. And then within the fear of the Lord, within those limits, et donc à l'intérieur de la crainte du Seigneur, à l'intérieur des limites, we seek to live in a way that conforms to God's will. Nous cherchons à vivre d'une façon qui se conforme à la volonté de Dieu. So that's the definition of wisdom. Alors voici donc la définition de la sagesse. But how do we use it? Mais comment est-ce qu'on l'utilise? Il y a deux euh, questions bien simples qu'on peut se poser lorsqu'on vient le temps d'utiliser la sagesse. La première question qu'il faut se poser c'est est-ce licite? si ce n'est pas licite, si une chose n'est pas permise, nous ne pouvons pas le faire. That gives you the limits of the castle walls. Alors c'est comme ça qu'on détermine où sont les, les, les murs qui entourent le château. And from the beginning, you're eliminating a large uh, amount of possible actions. Et donc dès le départ, on vient d'éliminer euh, une grande euh, partie, une, euh, une, grande quantité d'actions possibles. So once you've determined those limits, is it lawful? Alors, une fois qu'on détermine ses limites, est-ce euh, légitime? Then you ask, is it wise? Ensuite, on pose une deuxième question, est-ce sage? Those two questions can help you make a lot of decisions. Ces deux seules questions peuvent vous aider à prendre beaucoup de décisions. Is this lawful? Is this wise? Est-ce que ceci est permis et est-ce que ceci est sage? Now we have to understand that just because something is lawful or permitted, it may not be wise. Et, il faut, c'est important de comprendre que parce qu'une chose est, légitime et qu'elle est permise de Dieu, elle n'est pas nécessairement sage. Paul said in 1 Corinthians 10, L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 3 Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. It may be permissible, il est possible que la chose soit permise. Mais il est possible qu'elle n'édifie pas. That's why the first question is, is this lawful? Ah, c'est pourquoi la première question c'est est-ce que c'est permis? But the second question is, is this wise? Mais la deuxième question est est-ce que c'est sage? You see, wisdom makes decisions within lawful options. Voyez-vous, la sagesse, elle opère, elle prend ses décisions à l'intérieur de ce qui est légitime. So it's not dealing with elle ne traite pas entre ce qui est bien et ce qui est mal. But better and worse. Mais elle traite entre ce qui est bon et ce qui est meilleur. Listen to Proverbs 26 verses 4 and 5. Proverbe 26 versets 4 à 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Should you answer the fool or not answer the fool? Alors, devons-nous répondre à l'insensé ou ne pas répondre à l'insensé? Well, you would, you would say to me, it depends. Et votre, vous allez me répondre, ça dépend. You see, we're in the realm of wisdom now. Alors, voyez, nous sommes dans le, le, le domaine de la sagesse. We're not dealing with laws. On n'est pas en train de traiter avec la loi. If these proverbs were laws, si ces proverbes étaient des lois, they would be absolutes of how you should act. Ils seraient des, des absolus qui déterminent déterminent la conduite. But they're wisdom decisions. Mais il s'agit plutôt de décisions qui ont trait à la sagesse. They're applying the will of God in different contexts. Ils appliquent la loi de Dieu mais dans des contextes différents. So in one case, one option may be better than another. Alors dans un cas précis, une option pourrait être préférable à une autre. In another case, it could be the way the other way around. Mais dans une, une autre situation, il pourrait être, ça pourrait être le contraire. It depends on the circumstances of the situation. Cela dépend des circonstances de la situation. The law does not move or adapt. La loi, par contre, ne, ne, ne bouge pas et ne s'adapte pas. But the usefulness and the, uh, the value of wisdom is that it can adapt. Mais l'utilité de la sagesse, c'est qu'elle s'adapte justement. So if you want to know how wise something is, alors si vous voulez savoir si une chose est sage, you need to measure how well it conforms to the will of God. Il faut se demander à quel point elle est en conformité à la volonté de Dieu. Paul prayed that the Colossians would know the will of God. Paul priait pour que les Colossiens connaissent la volonté de Dieu. And that they would have wisdom to know how to walk in a manner worthy of the Lord. Et qu'ils aient le discernement pour marcher d'une manière digne du Seigneur. In other words, wisdom helps you to obey God's law. Autrement dit, la sagesse nous aide à obéir à la loi de Dieu. For example, par exemple, if we keep using our illustration of the castle, alors gardons notre euh, illustration avec le château. Is it permissible to stand on top of the walls? Est-il permis de marcher sur le, dessus des murs? Right at the edge. Sur la, frange, sur la limite. Well, it's within the limits. Bien, c'est effectivement à l'intérieur des limites. But is it wise? Mais est-ce que c'est sage? You've put yourself in a position where it's very easy to fall. Et vous vous placez dans une position où il serait facile de tomber. Alors vous pourriez vous dire à vous-même, je suis à l'intérieur des limites. But not wise. Mais vous n'agissez pas sagement. You know that something is wise. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus sage à faire. When it helps you to obey God's law. Lorsque ça vous aide à obéir à la loi de Dieu. If a given decision is taking you outside of those walls, you know it's not wise. Alors si une décision quelconque vous amène à sortir de ces murs, et ça ne peut pas être une décision sage. Just because you can, it doesn't mean that you should. Euh, uniquement le fait de pouvoir ne veut pas nécessairement dire que l'on doit. Think about the roads that we drive to get to Rouen-Noranda. Ah, réfléchissez au, à la route que nous devons prendre pour venir jusqu'à Rouen-Noranda. They have lines. Il y, a des, il y a des lignes. And they have warning strips, the cuts that make a sound. Et il y a des bandes rugueuses pour nous prévenir si on sort de la route. And a, a breakdown lane. Et il y a euh, une, une, ligne pour le, le breakdown. C'est quoi L'accotement. il y a l'accotement. And then a barrier. Et il y a aussi même euh, un garde-fou. It's unwise to drive as close to the barrier as possible. Ça ne serait pas sage de, conduire le plus près possible de, de la barrière. and the roads are designed with lines and sound strips and breakdown lanes to keep you away from the side. Et les routes sont construites avec toutes ces, ces signes pour nous garder euh, plus loin de, de à l'intérieur des, des limites permises et loin du danger. You know that you're a wise driver if you just stay in the lines. Et on sait que nous, on est un, un conducteur sage si on reste à l'intérieur des lignes. And you know you're an unwise driver if you say, "Hey, watch this." Et on sait qu'on est, on est un conducteur imprudent si on, on, on a une conduite erratique. This is very important. C'est très important. For our personal lives, pour nos vies personnelles, for our families, pour nos familles, and for the church. et pour l'Église. And the next generation needs wisdom. Et donc la prochaine génération a besoin de there, Il y aura de nouvelles circonstances. And situations. Des situations jamais vues. details. Et des, détails inconnus. Mais dans toutes ces situations, la sagesse peut s'adapter. et si nous sommes sages, Nous serons capables de faire face à toutes ces situations avec prudence. So that was the question, what is wisdom? Alors voici donc, c'était la, la, réponse à la question qu'est-ce que la sagesse? It's the contextual application of the will of God. Il s'agit de l'application en contexte de la volonté de Dieu. We ask, is it lawful? On se demande est-ce que c'est licite et permis? Is it wise? Est-ce que c'est sage? And we know it's wise if it helps us obey the law of God. Et nous savons que la chose est sage si elle nous aide à obéir à la loi. So let's think specifically of wisdom applied to church life. Alors, réfléchissons maintenant euh, spécifiquement à la sagesse appliquée à la vie de l'Église. Et donc la deuxième question est comment est-ce que la sagesse aidera la prochaine génération? Please Vous pouvez tourner dans vos Bibles dans Jacques 3. Nous allons lire le verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. If you're going to bring association into the next generation, alors si euh, il vous est possible d'amener cette association vers la prochaine génération, then you need to know what your boundaries are. il est essentiel que vous connaissiez quelles sont les limites. And your boundaries should be defined by the truth. Et vos limites doivent être déterminées par la vérité. Unity without verity is a conspiracy. La vérité sans euh, l'unité sans la vérité est une conspiration other words, you need to build the walls of your castle as an association. Autrement dit, il vous est nécessaire de bâtir les murs pour entourer votre château en tant qu'association. Et puisque vos limites sont construites par la vérité, vous avez besoin d'une confession. Once constructed and agreed upon, une fois que ce que vous avez construit, euh, vous vous êtes entendu. You should not move from those convictions. Vous ne devriez pas remettre en question ces convictions. Unless of course you are convinced by the scriptures of something else. À moins d'être convaincu par les écritures. In which case you'd have to change your confession. Et dans un tel cas, il faudrait changer de confession. But supposing that you have an agreed upon limit of truth. Mais supposons que vous vous êtes mis en accord pour, pour délimiter euh, votre compréhension de la vérité. The rest is wisdom. Le reste ça, c'est la sagesse. That accomplishes many things for an association. Et de comprendre ça va accomplir beaucoup de choses pour une association. It provides a space of freedom. Il y a un espace pour la liberté. Within which everyone can cooperate and participate. À l'intérieur de laquelle tout le monde peut euh, coopérer. Because we're not dealing with right and wrong puisque dans cet espace, nous ne traitons pas avec euh, bien ou, mal. Mais nous traitons entre ce qui est bien et ce qui est moins bien. Entre différentes options qui sont licites. Et il s'agit également d'un espace où les plus jeunes peuvent apprendre la sagesse des plus vieux. At the same time, it creates a space where older decisions can be reevaluated. Et en même temps, c'est un espace où des décisions plus anciennes peuvent être réévaluées. Just because you did something some way in the past, it does not mean it has to be that way forever. Le simple fait d'avoir fait des choses d'une manière dans le passé n'implique pas qu'il faut toujours agir de la même façon. At the same time, et en même temps, if things were done in a certain way in the past because it works, don't abandon it. En même temps, si euh, la façon de fonctionner dans le passé fonctionnait bien, on ne devrait pas l'abandonner. It's C'est la sagesse. And wisdom, as James told us, et la sagesse, telle que Jacques nous le dit, is peaceful and willing to yield. Elle est pacifique et elle est conciliante. Why would we be peaceful and willing to yield? Pourquoi serions-nous conciliants et serions-nous paisibles? Parce que la sagesse euh, ne traite pas avec la loi. Would the scriptures ever tell us to be willing to yield about truth and law? Est-ce que l'écriture nous enseignerait d'être conciliant avec la vérité et euh, euh, sur des questions déterminées par la loi? Of course not. Absolument pas. We don't compromise on ne On fait aucun compromis sur ces aspects. So wisdom says we're willing to yield. Alors la sagesse nous dit qu'on doit faire des compromis. Because your idea might be better than mine. Parce que ton idée, l'idée du prochain peut être meilleure que la mienne. With your doctrinal limits defined, une fois que les, les limites doctrinales sont, sont, déterminées, are you willing to defer to your brothers? Sommes-nous prêts à euh, s'en remettre à nos frères? Are you willing to be corrected? Est-ce qu'on est prêt à être corrigé? Are you willing to learn and to concede to others? Sommes-nous prêts à apprendre et, et, et à, à, à concéder aux autres? So many churches. Tellement d'églises. And interchurch relationships. Et des relations entre églises. Have been destroyed simply by strong opinions. Ont été détruites seulement par des opinions trop fermes. That is a lack of wisdom. Et il s'agit d'un grand manque de sagesse. People fight over the color of carpets. Les gens se, se, se disputent sur la couleur de, du tapis. And the time of the service. Et la durée du service. Mais il s'agit seulement de décisions qui impliquent la sagesse, ce ne sont pas des lois. You see, wisdom so useful. Voyez, la sagesse, elle est extrêmement utile. It gives us space of freedom. Elle nous donne un espace pour exercer la liberté. But it can be abused. Mais et on peut en abuser. Let me give you two sides of abusing wisdom. Permettez-moi de vous donner deux exemples, deux côtés euh, d'abus. First, we, ab oh, we abuse wisdom when we turn it into a law. Nous, euh, nous usons mal, nous abusons de la sagesse lorsque nous en faisons une loi. Think about wine with me. Euh, réfléchissez avec moi avec la question du vin. Scripture tells us that there's danger in wine. La Bible nous dit qu'il y a un danger avec le vin. It also tells us that wine makes the heart glad. Et elle nous dit en même temps que le vin réjouit le cœur. If you turn wisdom into a law, what will you do? Alors si on fait de la sagesse une loi, qu'est-ce qu'on va faire? you will prohibit any and all kinds of alcohol. On va interdire toutes sortes, toutes formes d'alcool. That's laziness, that's not wisdom. Ah, il s'agit pas de la sagesse, c'est d'une forme de paresse. It says there's danger in this, we won't use it. Ça dit il y a du danger là, on ne l'utilisera pas. You've taken something out of wisdom and made it a law. Alors on a pris quelque chose euh, qu'on a enlevé du domaine de la sagesse et on en a fait une loi. Paul parle de ce genre de raisonnement dans Colossiens 2 verset 3 euh, 23. Oui. Colossiens 2 23, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. It seems like wisdom, but it's not. Ça ressemble à de la sagesse, mais ce n'est pas le cas. It's an abuse of wisdom. Il s'agit d'un abus de la sagesse. Here's the other side of abusing wisdom. Voici l'autre côté. You, uh, you avoid it completely. Ah, ah, euh, on l'évite totalement. If we use alcohol again as the example, ah, utilisons à nouveau l'alcool. This person would say, cette, la personne euh, dirait, alcohol is permissible, so I can drink. elle réfléchirait plus que l'alcool est permis, alors j'ai le droit de boire. Et ils ne laissent aucun conseil et aucun aucun avis euh, déterminer et encadrer la pratique. I can, therefore I will. Cette personne réfléchit, j'ai le droit, alors je le fais. This is the person who stands right on top of the castle walls, ah. just about to fall off. Ça, c'est la personne qui se tient euh, sur le, le, le, le fait du mur et qui, qui est prête de tomber. And the first example is in the castle courtyard. Et donc, le, le premier, le premier euh, exemple, et lui se trouvait à l'intérieur de la cour. Telling the children not to run around because they might fall. Qui dit aux enfants, ne courez pas parce que vous risquez de tomber. Nobody likes either of those <laughs> persons. Ah, et dans, ces deux exemples, on n'apprécie pas ce, ce, type de personne. Neither one is listening to counsel. Aucun des deux écoute les conseils. One says, it's my way, this is a law. Et euh, l'un d'eux dit, c'est ma façon de faire et c'est une loi. The other person says, no one can tell me what to do. Et l'autre personne dit, personne n'a le droit de me dire quoi faire. Don't be like this. Ne soyez pas comme ça. Be peaceful and willing to yield. Soyez conciliant et marchez dans la paix. Don't put forward an opinion and demand that everyone agree with it. Mettez pas de l'avant une opinion et en exigeant que tout le monde obéisse. If it's not a law of God, what authority do you have to impose such a thing? S'il ne s'agit pas d'une loi de Dieu, quelle autorité avez-vous pour imposer une telle chose? You will be tempted to promote your own ideas. Vous allez tenter de faire la promotion de vos propres idées. And tempted to dismiss others' ideas. Et tenter de rejeter toutes les autres idées. You will be tempted to make wisdom into a law. Et vous allez faire de la sagesse une loi. Or to refuse to use wisdom. Ou de, vous refuserez d'utiliser la sagesse. You'll be tempted to hold on to tradition. Vous allez vous accrocher à une tradition. You'll be tempted to abandon tradition. Ou d'abandonner une tradition. We desperately need wisdom. Nous avons absolument besoin de la sagesse. you younger, si vous êtes plus jeune, Apprenez de ceux qui vous ont précédés. And if you are older, et si vous êtes plus vieux, teach the younger men. Enseignez aux plus jeunes. There's nothing worse than an undisciplined child. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui n'est pas discipliné. If you are older in this association, si vous êtes plus vieux dans cette association, do not be so lazy as to think that the next generation will raise itself. Ne soyez pas paresseux au point de penser que la prochaine génération va s'élever elle-même. That's not a comment about Pascal. C'était pas un commentaire sur ma personne. And if you are young, Et si vous êtes jeune, do not be so prideful as to think that you don't need the wisdom and maturity of your elders. Ne, ne, ne pensez pas, ne soyez pas orgueilleux au point de penser que vous n'avez pas besoin de la sagesse et des conseils de vos prédécesseurs. That's also not about Pascal. <laughs> Isn't this Paul's pattern in Titus 2? Est-ce que ce n'est pas ce que Paul nous enseigne dans Tite au chapitre 2? the older the younger and the older the younger Lorsque les hommes plus âgés enseignent les plus jeunes et les femmes également qui enseignent les plus jeunes femmes. C'est ça la sagesse. Wisdom Wisdom makes decisions. La, sagesse prend des décisions. And given that it depends on the context, et, elle, elle tient compte du contexte. Experience is a good thing. Et donc l'expérience est une chose excellente. Parce que nous avons euh, fait l'expérience de plus de plus de contextes. C'est pourquoi généralement les personnes plus âgées ont plus de sagesse. Ils ont déjà été dans cette situation. Ce n'est pas une garantie qu'ils ont été sages lorsqu'ils étaient là. Mais peut-être ont-ils appris de leurs erreurs. Assez souvent, l'âge et la sagesse vont ensemble. Ce n'est pas une règle absolue. What we need really is to be able to find wise opinions and to learn from them. Mais ce que nous avons réellement besoin, ce sont de trouver des opinions sages et d'apprendre de ces opinions. Let's read some verses from Proverbs kind of uh, bring all these things together. Alors, lisons ensemble quelques extraits des Proverbes pour euh, résumer tout cela. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Proverbe 26, verset 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Proverbe 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 19, verset 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. If you grow up never listening to counsel, si vous vieillissez sans jamais prendre, sans jamais écouter les conseils, you'll be an old fool. Vous allez être un vieux fou. That is uh, an insult to humanity. Et c'est une insulte à l'humanité. It's sad. C'est triste, c'est pitoyable. But we are told here in Proverbs 19:20 to listen so that we gain wisdom in the future. Mais il nous est dit ici d'écouter pour euh, euh, grandir dans la sagesse pour le futur. Brothers, every single one of you should thank God for your association. Frères, chacun de vous devrait rendre grâce à Dieu pour cette association. Because you're not alone. Parce que vous n'êtes pas seul. You have counselors. Et vous avez des conseillers. have friends. Vous avez des amis. You have young and Vous en avez des plus jeunes et des plus vieux. Les plus vieux peuvent enseigner les jeunes. And the young can take the old further. Et les jeunes peuvent amener les vieux un peu plus loin. If the next generation is going to take this association into the 21st century, alors si la prochaine génération doit conduire cette association dans le 21e siècle, it will be with God's blessing. Ce sera avec la bénédiction de Dieu. Together with hard work and wisdom. Ensemble avec un travail acharné et avec la sagesse. And it will take the cooperation of everyone involved. Et la coopération de tout le monde sera nécessaire. Est-ce que vous vous sentez euh, confortable de reprendre et d'être repris par tout le monde, tous ceux qui œuvrent dans cette association? You should. Vous devriez. As long as you have set up your castle. pour autant que nous avons euh, érigé notre château. With a confession of faith. et avec une confession de foi. there should be true freedom for the association. Il devrait avoir une véritable liberté pour l'association. So take advantage of that freedom. Alors, utilisez à profit cette, cette, euh, cette, cette liberté. And use wisdom to press forward. Et utilisez la sagesse pour aller de l'avant. Does this take us away from what we confess to be true? Est-ce que Agir ainsi nous éloigne de ce que nous avons confessé? Does this help us remain faithful to what we confess to be true? Ou est-ce que ça nous amène à demeurer fidèles à ce que nous avons confessé? Those are the kinds of questions that you can ask. Et donc ce sont le genre de, de questions que nous devons nous poser. And you can ask things like how do we preach the gospel in the 21st century? Alors on peut se poser les questions du genre comment devrions-nous prêcher l'évangile au 21e siècle? How do we preach the law in the 21st century? Comment est-ce qu'on prêche l'évangile au 21e siècle? Well, we need wisdom. Et nous avons besoin de sagesse. And we need those old preachers who say, "Well, this is how I've done it." Et nous avons besoin de ces anciens prédicateurs pour nous dire, voici comment j'ai fait. And we need young preachers who say, "And this is how I can do it." Et nous avons besoin des jeunes prédicateurs pour nous dire, voici comment je peux le faire. Based on everything they've learned. Euh, euh, basé sur tout ce que nous avons appris. That's Voici la beauté de la sagesse, c'est quelque chose qui grandit. Et qui prend de la maturité. Et c'est pourquoi il est complètement idiot de vouloir éviter d'entendre des conseils. Our, our modern culture is abandoning the older generations as fast as it possibly can. Notre génération moderne abandonne la génération précédente, la sagesse précédente le plus rapidement qu'elle peut. And they will have to learn from their own mistakes if that is their choice. Et s'ils poursuivent ainsi, ils devront apprendre de leurs propres erreurs. Let it not be so in the church and the association. Mais qu'il n'en soit pas ainsi dans l'église et dans l'association. We need wisdom. Nous avons besoin de sagesse. Why is the speed limit what it is? Pourquoi est-ce que les vitesses, les limites de vitesse sont ce qu'elles sont? Is it because it is the moral thing to do to drive at a certain speed in a certain place? Est-ce que c'est parce que c'est la chose morale à faire de rouler une certaine vitesse dans une zone? No, it's a wisdom decision. Non, il s'agit d'une décision de sagesse. But you know what's interesting? It's a wisdom decision that's been put into law. Mais voyez, c'est intéressant parce qu'il s'agit d'une décision de sagesse qui a, dont on a fait une loi. And rightfully so. Et, et, et cela est légitime. There will be times in the church and the association. Il y aura probablement des temps dans une vie d'association et d'église où on fait des règles. You make a constitution. Ou on fait une constitution. And that's not a bad thing. Et c'est pas une chose mauvaise. But those things can be changed. Mais ces choses peuvent être modifiées. In the future with better technology and better um, vehicles. Dans le futur avec une nouvelle technologie et des véhicules euh, adaptés. Could the speed limit be changed? Est-ce que les limites de vitesse vont changer? Yes, it, it could be. It could be reevaluated. Oui, pourquoi pas? Peut-être que ça pourrait être réévalué. So that means we should not be eager to change. Ça ne veut pas dire qu'on devrait être empressé de changer. Nor resistant to change. Non plus que de résister à tout prix au changement. It just depends on the circumstances. Ça dépend des circonstances. Think about raising children in the home. Euh, réfléchissez par exemple à l'éducation des enfants à la maison. We give them a bedtime as a rule. On leur donne un, temps euh, spécifique pour aller au lit. What if the child says et si votre enfant disait, est-ce que c'est une loi morale que j'aille au lit à cette heure-là? Vous allez lui dire, c'est une, règle de la maison. Et lorsqu'ils seront plus lorsqu'ils sont plus vieux, ils vont au lit plus tard. Un père qui est sage saura donner des règles euh, qui s'adaptent à ses enfants. And perhaps a wife would say, well, what about this? Et euh, probablement que sa femme va dire, oui, mais euh, tu pensais à ça. A wise man will not shut out all counsel. Et un homme qui est sage ne va pas se fermer à tous les à tout conseil. Pride, dans, dans l'orgueil. But will listen and evaluate and make his decisions. Mais va écouter, il va évaluer pour prendre ses décisions. So also in the church and the association. Et de la même façon dans l'église et dans l'association. Wisdom listens. La sagesse écoute. And receives correction. Et elle reçoit la correction. And evaluates. Et elle évalue. And seeks to live within. Et elle cherche à vivre à l'intérieur. And promote the will of God. Et de faire la promotion de la volonté de Dieu. Are you, as an association, clear on your boundaries? Alors, en tant qu'association, êtes-vous euh, au, fait de, vos, limites. Est-ce que nous sommes en, accord sur notre confession de foi? Et est-ce que c'est clair pour nous que le reste sont des enjeux de sagesse? Et si tel est le cas, nous allons nous protéger nous-mêmes de beaucoup de, de controverses vaines et inutiles. Et avec la bénédiction de Dieu, vous en serez préservé. We need wisdom. Nous avons besoin de sagesse. In conclusion, what do the scriptures principally teach? Qu'est-ce que les, Écritures enseignent principalement? Les Écritures enseignent principalement ce que l'homme doit croire par rapport à Dieu et quel devoir Dieu requiert de l'homme. Brothers, this is your calling. Frères, Tel est votre appel. Preach the gospel. Prêchez, prêchez l'évangile. It is the power of God unto salvation. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Preach the law. Prêchez la loi. It is how we love and serve Jesus Christ. C'est ainsi que nous servons et que nous aimons le Seigneur Jésus. Be faithful stewards and heralds. Soyez de, de fidèles héros et de fidèles euh, intendants. Mais rappelez-vous en même temps que la vie sous le soleil est, une vanité. Donc il y aura des difficultés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. et donc alors que vous vous travaillez, Quelle est la conclusion du problème? Fear God and keep his commandments. Craignez Dieu et gardez ses commandements. How do I do this? Comment est-ce que je fais ça? Use wisdom. Utilisez la sagesse. Use wisdom to preach the gospel and the law. Utilisez la sagesse pour savoir comment prêcher l'évangile et la loi. Use wisdom to work together. Utilisez la sagesse pour travailler ensemble unity. Et réjouissez-vous dans votre unité. Et faites euh, élever votre unité avec sagesse. Let's close with these words from Proverbs. Terminons avec ces mots trouvés dans le livre des Proverbes. I don't have the reference. I chapter 3. Proverbe 3, à partir du verset 5 jusqu'à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os.